Herkese merhaba. Ee, biraz para harcadık ve minyon paketi aldım. Ee, 3 yıldızlı rastgele. Şurada. 18 19 dolar civarı yaklaşık 50 lira olması lazım. Aynen 50 lira. Ee, açılışını yapacağız bakalım ne çıkacak. Umarım bende olmayan bir şey çıkar. açıyoruz. Yine bende olan bir şey çıktı. Çok şanslısın maalesef. Olabilecek en kötü çıktı hatta. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.